Welkom bij Jan de Kabelman. Deze week het monteren van de fusée voor. Veel plezier met het kijken Thank you. was het weer voor deze week. Als je dit soort filmpjes leuk vindt, vergeet dan niet te abonneren. Duimpje omhoog, eventueel een comment te plaatsen. Bedankt voor het kijken. Houdoe!